今天来教大家记录影片的拍摄方式，这样的方式可以呈现在很多的地方，例如活动或者是戏剧等等。那现在让我们来假设一个情境，今天是我第一次来到祖师庙拜拜，那要如何呈现这样的一个情境呢？那我们开始吧。